大家好，这里是 GL Tech，一个探索区块链技术的频道。欢迎大家订阅我们的频道，如果喜欢，不要忘记点赞、关注、转发、收藏。 大家好，欢迎来到区块链常识快速问答的第十二期。虽然区块链的技术给我们的生活、社交、商务活动带来了很多新的便利，但是呢，它其实也有很多隐患和潜在的风险。那在使用区块链技术的同时，我们先要充分了解它带来的风险，这样才可以让这个技术为人们所用。那今天呢，我们就来聊聊区块链上的恶意攻击，阻断服务攻击 （DoS attack）。 在发起阻断服务攻击的时候，黑客生成大量数据和请求，让系统过载。比特币区块链的中本聪客户端就是用来控制这种阻断服务攻击的，阻止所有可疑节点和交易，不允许产生重复交易，捕获入侵的黑客。然后是加密算法哈希函数攻击。 区块链上用来做加密的哈希函数算法有，例如 SHA 二五六，还有 ESDSA 椭圆曲线数字签名算法。那在现有的计算机的算力之下呢，他们这些哈希函数算法表现还是非常非常出色的，很难被破解。但是在量子计算机出现之后呢，就增加了这种算法被破解的风险。接下来是百分之五十一的攻击。 百分之五十一攻击是我们最常听见的区块链上的恶意攻击方式之一。那意思是攻击方拥有了区块链网络的大部分算力，直接超过了全网的百分之五十，达到百分之五十以上。这个名字是这么来的。 那攻击方他创建了自己的区块链，就是这个区块链上的山寨链，然后山寨链超超越了主链，反而变成了主链。那这条山寨的主链上呢，攻击方可以随意修改、删除之前的交易记录。但是在现实生活中啊，如果要对像比特币网络这样发动百分之五十一的攻击的话，所需的算力是要超级计算机算力的数倍。女巫攻击 c i e Attack）。 黑客利用少量节点创建多个虚假账户，控制或者影响网络中的大量的正常节点，这样其他的正常用户在发起交易的时候，就有可能被连接到这些虚假的节点上。举个例子，黑客首先将正常用户小明定义为网络上的错误参与者，断开小明和主网的链接，接下来将小明的交易记录到平行于主网的虚假的区块当中，这样呢，小明的交易就会被重复执行，小明为这一笔交易就要支付多次了。 接下来是时间劫持攻击 （time-jacking attacks）。区块链网络中的某个节点的计数器被黑客修改了，导致这这个受攻击的节点可能会被接入到山寨链上，导致计算机的这个资源的浪费和区块链上用户交易被重复执行。然后呢，用户就要为此多掏钱。 接下来是交易漏洞攻击，这里主要是针对签名的攻击。虽然区块链上的交易都是经过签名的，但是呢，签名啊，它并没有包括所有的哈希加密的信息，所以它还是存在这个可能性，就是签名它保持不变，通过更改某些参数来更改交易的信息。代码漏洞攻击，举个例子，区块链上的节点需要在短时间内更新自己的信息，如果代码出现了 bug。 节点没有更新成成功，就有可能导致错误的数据在网络上传播开来，导致网络停机。以上的内容为大家介绍了区块链上的恶意攻击形式。如果对网络安全有兴趣的朋友们呢，请多多探索这个领域。非常欢迎有兴趣和有经验的朋友参与对区块链网络安全的建设，维护区块链网络的正常运行和安全，让上面的用户可以放心的使用区块链的技术。那我们下期再见。 如果你也对区块链技术感兴趣，或者对这一期节目有什么想法，欢迎下方留言讨论。接下来，GL Tech 还会为大家带来区块链领域不同的热门话题，期待下次见到你。